Hmm. Vieira. O ritmo tomou conta de mim. Ninguém fica parado ao som de Aldo e Curica. Quando a guitarra vai solando assim. Vem dançar essa cumbia com balada kids. É isso aí, Maitê. Balada kids no balanço da guitarrada. me encantei pelo mestre Vieira. O ritmo tomou conta de mim. Ninguém fica parado ao som de ar.